Uh, guys, I want to ask you guys question about last week. Oh, kah, nak merno uh, minggu kali ke? Nah. Nah. Oh, good, good, good. okay, now I want you guys to say what you guys learn. you know Tikun Putra yang kah merno ada kronya? Sa, dua, le, put, lima. Wow, good. John? Uh, sa, dua, le, sa, dua, le, put, lemon. Good job. job. Okay, now. Now we're gonna learn the new one. Okay? Urunya nomor yang baru. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. Sikurung. Sikurung. Sikurung. Ziplo. Ziplo. Okay, diulang. 6, 7, Ziplo. 8. Sikurung. Siplo. Okey. 6, 7, Siplo, lapan, Sikoro. Okey lah. Okey, John. Enam, eh, tujuh, lapan, Sikoro. Eh, eh, siplo! Siplo. Wow, good. Tak. Ah. <laughs> Mister, Mister, apa berhenti? Tiga tu. 6, 7, 8, 10, 10. Baga. Enam, tujuh, siplo, lapan, sikora. Sikoro. Okey. Enam, tujuh, siplo, sikoro. Okey, kamu balik-balik. Anak pun cinta mula. Minggu ke mula. Okey. It's good for today. Belilu nombor no. Dia kata Tuhan. Enough for today. Uh, any question pun apa boleh tanya? Apa nama kamu? Marah ya, makan. Anak abang makan. Ya. Bangga kamu bila nak anak abang makan. Abang nak makan. Anak minggu ke dapat makan, okey? Please. Ya, minggu ke dapat makan. Yes, okey? Ha, minggu ke dapat makan. Okey? Ah, kaji untuk uh, ah, kelas yang kelas. Eh? Yang kian saya pesan, berarti pupuna masalah di kampung nampu viralnya bagi orang perempuan. Okey, sekian.